जिए हम कब तक अधूरे काट तो काट रात दिन ये कैसे तू जो नहीं है साथ में मेरे तुझसे जुड़ी है सांस धड़कने

तू न मिला जो काटो की राह है हर दम है मुश्किल तेरे बिना जीना तुझसे ही रात तू ही सवेरा